皆さん15の方お応援してくださいこの日は大勢の皆さんを大変感謝しています えー、国会の正門前なんですけれども人々がですね、えー、真ん中に出てきています、えー、ご覧いただけますでしょうか今ですね国会の正門前、え周辺にいた人たちが、え真ん中の路上に出てきて、え道路いっぱいに広がっていますこれは、えすごいです、え国会のですね正門前人がですね 一斉に歩道から車道の方にあふれ出てきました。